Мотострелковый Должность? Командир отделения. Командир отделения, да. Сержант? Младший. Младший сержант, да. Контрактник? Да. Э, семьи кто есть? Мама, сестра. Мама, сестра, да. А откуда сам родом? Саратова. Саратов, да? Самого Саратова? Да. Э, когда подписал контракт? Да, в девятнадцатом году призвался на срочку и в двадцатом году, 20 апреля, февраля подписал контракт. Сколько платили в России на, на контракте? Ну, у меня 50 тысяч, как 50. командир отделения, всеми надбавками, да. А вот э, командир отделения мотострелкового что делает вот, физически? Полигоны, снимаемся, упражняемся, тактика, боевые там, боевые задачи, в основном техника. Когда зашел в Украину? 21 марта. 2022, да? Какое направление? Харьковское. Все балаклеи стояли. Где балаклея? Брали балаклею? Нет. Уже было взято, да? Да. А сколько обещали на контракте при заходе в Украину? 53 доллара, два клада. Это вот. сколько в рублях будет? Тут ну, потом сделали фиксированно 120 и два клада. Суммарно? Ну, 200 выходило вместе с зарплатой. То есть вместе с зарплатой 200, да? Я понял. Плюс-минус. Плюс-минус. А Плен когда взяли? 9 сентября. А, обстоятельства? Ехали на танке, на броне. Меня подстрелили спецы Украины. Я свалился с танка, меня душевно приняли. Все, танк уехал, но дальше там. Душевно это хорошо приняли, правда? Нормально приняли. Э, вот почему э, смеешься? Ну, нормально приняли, как положено. Медик помощь оказал потом. Все Было ранение? Да, бок левый, пулевое. Пулевое, да? Уже все нормально сейчас? Да, зашили. зашили. Зажило? Да. Я понял. Эм, вот э, для тебя лично это СВО или война? Ну, я здесь побывал, я знаешь, ну, повидал много, я думаю, это война. Война. Воевал? До этого? Не, в общем, в Украине воевал, стрелял. Конечно. Были задачи такие, да. Наступали? Нет, оборонялись. На... Стоял где ты, ты сказал? Балаклея? Где Балаклея, там, километров трех от самого города. А какие задачи ставились? Ну, держать оборону, опорный пункт, все. Ну, конкретно у моего взвода была такая задача. Там слева-справа от меня были наши подразделения, задачи точно такие же были. То есть ты много повидал и говоришь, что это война, да? Ну, да. Вот, тебе 22 года, да? Почему вы в армию? Ну, Призвали на срочку, посмотрел, как вообще служат ребят. Подумал, есть возможность заработать, там спорт и все вот это, чем мы занимались, мне это нравилось. Ну и плюс, как бы, защищать свою родину. От кого? От врага, в случае чего. А кто враг, в случае чего? Да кто угодно мог бы напасть, правильно? Например? Да, без разницы. Кому что там не понравилось или еще что-то. Ну, что угодно могло случиться. Ну и плюс мне я занимался техникой, вооружением, изучал это все, тренировался. А, а вот, э, ну, когда пошел на срочку, потом решил, как бы, как бы, вот другая какая-то возможность была бы заработать, да, вот? Ну, конечно. Ты говоришь о деньгах, где? На гражданке, да где угодно. Чем занимаешься? До этого я учился с водитель, помощник механика маломерного суд Мог на реке на пароходах ходить. Это хорошая работа? Нормальная, приличная. А сколько... Ну, ну как... конкретно в Саратове так тоже от 40 там. И кто как работает, кто сколько, смотря какой график. 50 тысяч это в долларах сколько? Потому что я так... Я не знаю, какой сейчас курс. Ну и... тогда, ну, перед войной. Даже не знаю. Я всегда в рублях считаю. Хорошо. Э, понимал, что заходишь в Украину? Конечно. Понимал, да? Вот какие мысли были, что заходишь в другую страну? Мысли не знаю, какие было, но было страшно. Страшно из-за чего? Да вообще, потому что это война. я смотрел до этого новости, там, после 24 февраля начал интересоваться, смотрел то, там, телеграм, не телеграм, все это и понимал, что мне стоит задача идти туда и у все, тебя все это пережить. У тебя всю жизнь был один президент. Ну и... Ты знаешь только одного президента. Ну да. Поддерживаешь его? Я не знаю, нейтрально отношусь к политике, вообще не интересую. Я, я за все вообще про Украину, за все вот это Донбасс, Крым, я узнал только 24 февраля. То есть я не интересовался. Занимался своей жизнью. И все. Своей жизнью что это значит? Своими проблемами, своими задачами, своими идеями своими планами. То есть у меня были дальнейшие тоже планы там по военной тематике. Например? Перевестись в другое подразделение в дальнейшем. Не получилось. Остался пока в пехоте. И а куда хотел? Парусная. Это тоже в Калининградском гарнизоне. Спецчасть. Э, стоп, сам из Самара, но то э, Саратова. Сам Сара... Саратова, да. но дислоцировался в Калининграде, да? И жил там, да. И жил в Калининграде. да. А, ты жил в Калининграде. <coughs> С девушкой говорил, что идешь на войну? Конечно. Что она говорила? Была против, но ну. Не, ну нет, ну, не, не, ну не, как... не, не, не, не в этом. Вот у меня да. вопрос не в этом, да, вот там с мамой. Я понимаю, вот эти все сопли, да, вот это там угу. девочковые, да, вот это все там типа война туда-сюда. И вообще вот какой-то мировоззренческой, да, вот никто не говорил. Они боялись только за тебя, что ты там, например, э, там можешь погибнуть, да, вернешься в черном пакете. Я а... не знал, что у них было в голове. Не, ну вот, например, ну никто тебе не говорил, ты что, с ума сошел? Это же другая страна, это же украинцы. Конечно, говорили. Говорили? А почему решил идти? У меня стояла такая задача. В смысле? Дойти на территорию Украины. Как нам говорили поначалу, то, что мы идем по помощь Донецку, Луганску. После того, как я попал сюда, вообще посмотрел, что как что. И когда меня взяли в плен, пообщался с, с украинскими военнослужащими, я понял уже немножко другое. А заходил сюда вот, ну, как по защите Донбасса, грубо говоря что надо помочь. Ты верил в это? Ты верил в это? Защищать да, Донбасс? тогда верил. А от кого защищать Донбасс нужно? От обстрелов, от всего вот этого, что там происходило. Как нам рассказывали, как я это видел по новостям. Угу. А Донбасс это какая территория? Территория Украины. Территория Украины, да? Ну да. В каком году там начались движухи? В 14 вроде. При поддержке кого? Без понятия. Ну, знаешь, да? Я слышал, что они хотели эти две области отсоединиться от Украины, но что-то там пошло не так, и все это началось. И а если... а, а, а зачем России Донбасс? Вот, ну хорошо, давай... Зачем Донбасс? России Донбасс? Без понятия. Но, ну, наверное, Россия решила помочь просто этим, этому народу, который хотел отсоединиться. Я не знаю. То есть только Донбассу, да? Ну, а кому еще? Ну, хорошо. Мы же им пошли помогать. Да, но ты же стоял в этом, Харьковской области. Да где Донбасс, а где Харьков? Ну, намного дальше, но, как я понимаю, это был немного такой стратегический ход. В чем? Да, в чем? Чтобы отвести сил, силы Украины с Донбасса. Хорошо, а зачем заходили тогда со стороны Крыма на Херсон и на Чернигов шли, и на Киев? Ну, это, это тоже стратегический. Это я уже не знаю. Я mm-hmm. говорю за свое направление, где я заходил. Mm-hmm. Я заходил с Белгорода. Мы стали там на опорный пункт и все. Мы не наступали. Просто стояли на позициях. Чем жизнь вообще интересуется, кроме армии? Семьей. Для меня семья – будущее. Ну, то есть ты хочешь иметь семью и детей, да? Ну, а, а какие еще интересы? Спорт, спортивный интерес. Какой спорт любишь? Вообще, занимаюсь сам по себе тяжелой атлетикой, а так могу футбол побегать. Ну, это так уже чисто как хобби. Так сам по себе занимаюсь тяжелой атлетикой там. Какую футбольную команду любишь? Конкретно нет, я болею за Роналдо, где он, там и я. За кого? За Роналдо, Кристиан Роналдо. А, за Кристиана Роналдо болеешь? Где да? он, там и за тот клуб и я болею. Да, а чем нравится Кристиан ну, Роналдо? Да просто он хороший футболист. Угу. То есть ты идешь за Кристиана Роналдо, скоро карьера закончится, наверное? Нужно кого-то нового я буду, искать. я буду пересматривать его, его победы, не знаю. Я понимаю. Конкретного клуба нет, я чтобы понимаю. я прям был фанатом диким от такого. Э, вот э, гордости за русский футбол нет? Как? Гордости за русский футбол нет. Ну, мы любим, вот украинцы гордятся украинским футболом. Да, не знаю. Да, у нас много там, там ну, звезд, да, вот Шевченко был, сейчас Жин, У нас тоже есть звезды хорошие. Кто? Я, Лев Яшин. Это <laughs> было, это историческая уже фигура. Но ну, мы, он, мы но говорим, легенда. Да, ну Блохин тоже легенда, но мы сейчас, ну, мы его вспоминаем, чтим. Но сейчас украинский футбол, ну, у нас ну, звезды свои есть. Это Зинченко. Да, слышал такого. Ермоленко, Малиновский. Я за Смолу, блин. За кого? С моего города, Смолов. Не знаю, кто это. Он где играет? В сборной России он, по-моему, переводился в этот... В испанскую лигу, сейчас не помню, честно. Ну, испанская лига... Либо а, Валенсии, по-моему. Если... Ну, такая, ну, может, играть. Не помню, честно, точно. Хорошо. Вторая мировая, да? Там много об этом говорят в России, да, там деды воевали, угу. деды воевали. Конкретно мои, да, были? Не, вообще, Правильно. деды воевали. Ну да, конечно. Чтим дедов. Да. А внуки сейчас стали оккупантами. Ну, я не знаю, как на это сказать. Так скажи, <laughs> как, так, как так ну, думаешь? Ну, я не считаю себя как бы захватчиком. Почему? Ну, потому что я пришел по одной задаче, а как уже оказалось потом, все немного переменилось. Поэтому как получается, что да, стали как оккупанты. Оккупанты, да. Где-то в гробу там перевертается, наверное, да? Переворачивается. Не знаю. Не, ну никто не знает, что там в гробу происходит. Получилось так, как получилось. Я часто говорю, что как бы там 20-22 года, 25 лет, когда я разговариваю с такими, как ты, да, это новая генерация русских. Новое, новое поколение русских, которое должно, ну, какие-то там веяния, вот поэтому я спрашиваю, чем я интересуюсь и так далее. Вот э, армия, только армия, да? Вот ты горд, что ты русский солдат, российский? Я горд, что я русский. В чем гордость? Да просто. То, что я русский и все. Ну, <laughs> в чем гордость? Это так же, как и вы гордо, что вы украинцы. То же самое. Что мы горды, что мы украинцы? Разве нет? Да. Вот и я. Да, мы сейчас, да, мы, мы очень, потому что мы выпашем русских. Но ну. мы защищаем свою страну. Согласен. Прав тот, кто защищает свою землю. Да. Я могу объяснить, почему я гордый, да, я могу носить футболки, там, я украинец и так далее. И весь мир поддерживает нас, да? Английский знаешь? Нет. Знаешь, есть такое, там даже на Times Square я вывешивали «Be brave like Ukraine». Будь храбрым, как Украина. Я могу это объяснить. Весь мир понимает, почему мы горды, что мы украинцы. В чем гордость? Потому что я русский. Вот ну, просто так, от балды. Нет. Ну, ну просто, что я Обоснуй. Говорят так на улице, да, обоснуй. Да ну, просто, что я русский человек, что я родился в России. Ну чем гордиться? Что вся моя семья русская. И что? Не знаю, просто. Просто так. Вот Хорошо, поставим по-другому. То есть, то есть вы объясняете то, что вы горды за свою сторону, что вы ее защищаете? До этого вы не гордились тем, что гордились, вы гордились, да. Ну, например, у нас большие достижения в спорте, в, э, в других отраслях и так далее, да. Вот украинцы, они э, работают, выезжают, стараются заработать деньги нормальным способом, не убивая других. Понятно. Ведь у, у всех свое мнение на это. Не, ну я, я, я как бы ну, свое мнение высказываю, да? Я могу объяснить, в чем гордость. И поэтому я тебя тоже спрашиваю, в чем гордость, что ты русский? Ну, вы горды за, за людей, которые это все, все делают. Понимаете? Типа. Да, но гордость это как такой бы, народ, она формируется. У нас такой же народ тоже много всяких э, людей, которые делают добро, да и сама страна. Ну чем? Ну вот, что вот сейчас... Да много всего. Но ну, На щас... данный момент у нас идет война. Сейчас мы для вас ничего по-хорошему не сделали и не делаем. Сейчас а вы, идет война. вы всю историю для нас ничего хорошего не сделали. Как ну, русский народ... историю я не могу сейчас... А всю историю, ну, как ну, бы русские ничего пусть хорошего будет, не сделали. Да. Пусть будет так. Ну, то есть передо мной сидит молодой человек, который не может объяснить, в чем город его как русский. Я же сказал уже. В чем? Не сказал ничего. Потому что Потому я... Потому что я не сажу город и за свою страну из каких-то достижений. А из-за чего? Я просто год за свою страну и за себя, что я русский, все. Вот просто от балды? Ну, мне просто... Мне этого достаточно, да. А, ну, этого достаточно. Ну, пусть будет так, да. Закроем, <laughs> закроем эту тему на вот этом, да. Как бы. Все, мне нечего добавить. А за страну в чем гордость тогда? Ну, хорошо. Не знаю даже. Не знаешь, да? Как закончить войну? Как закончить эту войну? Да. Без понятия. Это уже не нам решать. А кому? Там, кто сидят, из-за чего, из-за кого все... Вот это что это значит? Богу? Ну что? нет, там из-за кого все это началось, кто это все начал. А кто начал? И мы решать. Те, кто управляет этими странами, России, Украиной. Кто начал войну? Россия. Зашла на территорию Украины. Россия должна выйти с территории Украины? Я думаю, да. С территории Украины, да. Но если ЛНР и ДНР хочет присоединиться к России, то они должны... Нет, мы пойдем глубже. Мы пойдем глубже, не ЛНР и ДНР. Россия должна выйти с Крыма. Для Крыма вообще, честно, ничего не знаю. Вообще. Потому что это все началось в Крыме. Я думаю, что в Крыме закончится. Может быть, я без понятия. Но ну, тебе лично нужен Крым? Мне лично нет. А России для чего? Путину для чего Крым? Да я без понятия, честно. Ну, это, наверное, надо у него спросить. Ты живешь в свободной стране? Ну, я считаю себя свободным человеком. Свободным, да? А в чем свобода? Ну, все. Ты можешь говорить все, все, что хочешь? Ну, конечно. Это демократическая страна что такое демократия, даже не интересовался. Не интересовался. Но я говорю то, что я хочу. Свобода слова есть? Ну, я говорю, да, что я хочу. СМИ свободные в России? Без понятия. Оппозиция а в России есть? Наверное, да. Наверное. А наверное, это кто? Ну, просто если бы я этим интересовался, я мог конкретно бы на эти вопросы. А почему русские ничем не интересуются? Ну, потому что я занимаюсь своей жизнью, а не политиками. вот это mm -hmm. все там интересно. Если я хочу сказать что-то про какого-то политика, я скажу это. И что со мной будет, это будет уже это там. часть политики. Ты приехал будет в Украину делать часть политики. Я военный. Мне а. поставили задачу, я сюда пришел. Убивать людей, да? я не убивал людей. Ну, стрелял, бои велись. Как мне говорят, что я там насильник, мародер и все это. А кто говорит? Все. Через сколько структур я не прошел, пока я в плену. Мне все об этом а говорят. А ты этого даже не понимаешь, что ты захватчик территории оккупант. Не, я понимаю, что... Это я, маленький что... винтик большой системы русской. Но я не насильник, не мародер и не убийца. Кто? Я русский солдат. Который пришел что делать? Ну, давай продолжим логически. Ну, выполнять боевые задачи. Как я чем, не спорю, да, я стрелял, но я стрелял по позициям ВСУ, которые стреляли, Идем по, которые стреляли по мне. Хорошо. А которые стреляли по тебе, да? Бедный мальчик. Не, не беда, не считаю. В ВСУ стреляют по бедному русскому мальчику, который заблудился да, нет, на украинской территории. Нет, я не Хорошо. Бедный. Строим логическую цепочку, выполняем боевые задачи. В чем были боевые задачи? Удержать опорный пункт. В чужой стране? На территории, да, Украины. Выходит, это был захват территории? Получается так. Получается, да. <laughs> Ты этого не понимаешь? Нет, я почему? Тебе, Нет, я, почему я, я, я понимаю, что Я, я тебе помогаю мыслить, я что-то не понимаю. <laughs> Вот там не, серое вещество не Вы мне не помогаете мыслить. Я же вам сказал, что мы зашли со всех направлений для того, чтобы, как я это думаю, чтобы все в ВСУ, все свои силы не сосредоточили на двух направлениях. Вот и все. На <laughs> Каких двух направлениях? Донецком и Луганском. Чтобы были сосредоточены силы? Ну, <laughs> если ну, бы, нет, если, бы Россия заходила только с той стороны, как она и хотела, то все силы бы там и было бы намного сложнее. Я понял. Это то я есть, так а думаю. То есть ты дальше веришь в мощь русской армии? российской? конечно. Конечно? А что же все бежали из-под Харькова? Поступила команда на отход. Это гуманитарная миссия была отхода, да? Я не знаю, что это было. Это за, было... Сколько, за, за, за сколько дней Киев должен был упасть? Без понятия. Без понятия, да. <laughs> Ты же начал интересоваться политикой там 24 числа. За сколько он должен был упасть? Я не знаю, я не наступал там, я без понятия вообще. Кто а что, там, как Книги какие-то читаешь? Читаю. Какие? Вот последнее, что прочитал. Перед оккупацией сильный, Украины. Сильный духом. А сильный духом. Это кто написал? Дмитрий Медведев, маршал Советского Союза. Это, это какие? А, это... Э, В лесах подробно еще писал. Я понял, и о чем? Вот это, это, это все, там, деды воевали, это дальше все, да, вот как бы нравится. Почитал историю вообще русских партизан, угу. которые были на территории Украины и убивали фашистов отсюда. Это последнее, что я прочел. Угу. А сейчас как бы история перевернулась. Сейчас фашисты пришли, и украинские партизаны с ними воюют. Интересно, да? Угу. старается, может быть. Детей хочу, хочешь иметь? Конечно. Кого? Мальчик, девочку. Мальчик? Мальчик и девочку. А, девочку, а, мальчик. а, а, а как ты объяснишь, вот, например, своему сыну, что ты делал в Украине? Может быть, не придется ему объяснять. Не Почему? Знаю. Не думал об этом еще. Не думал? Ну, на некоторые вопросы нужно немного подумать, чтобы ответить. Давай стереотизируем, да, вот сын тебя спросит. Ну, будет любознательный мальчик, да, и будет знать, что отец был в плену, да, может, когда-то обменяет. Угу. Спросит, папа, а что ты делал в Украине? Ну, я, наверное, так и мой отвечу, что я был военнослужащим российской армии, пришел туда для выполнения боевых задач. Так и скажу, наверное. А в чем, ну, вот сын продолжает, да, в чем была боевая задача? чтобы удержать опорный пункт, не пройти, чтобы силы ВСУ не прошли. Мы с ними воевали. Да. А зачем вы воевали с ВСУ в Украине, в другой чтобы, стране? Чтобы помочь людям Донбасса, а которые а хотели отсоединиться была? от Украины, но их обстреливали. Вот так я и буду объяснять. Угу. А что там дальше будет? Может быть, э, это переменяется, и мое мнение тоже. Вот, вот видишь, у тебя как бы, да, вот... На данный момент это такое мнение. Да. Может быть, я приеду домой и все сравню, что сопо- сопоставлю. Ты понимаешь, что ты оккупант? Я сопоставлю все, посмотрю, может быть, и мнение мое изменится, я не знаю. А пока, ты... пока я здесь, и на то, что я могу сказать, что идет война, вот будут и мы пришли в нашу вот, страну. Вот будут украинцы это смотреть, да, это видно, что ты не сожалеешь, да, вот ты так с улыбкой об этом всем рассказываешь, да, боевые задачи и все дела, да, ты просто понимаешь, что ты часть большой машины, которая убива, убивает до сих пор моих соотечественников. Города рушены, много убитых гражданских, почти 5 миллионов выехало из страны из-за таких, как ты. А у тебя вот этого как бы ну, восприятия нет. Как это нет? Есть, ну, ты, я, ты сожалею, я сожалею об этом, обо всем. Ты не сказал этого. Только вот, я вот, вот, сейчас... вот, вот Нет, вот, я сейчас говорю об этом, что я вот, сожалею. Вот, вот, а больше всего я сожалею о том, что гибнут мирные люди. но ну, вот русским нет. Я не могу вот, вот там в комментах они мне пишут, Любомир дает... Лю, Любомир, ты даешь наводящие вопросы. Ну, в чем наводящие вопросы? Ну, то есть люди как бы даже не понимают, ну, что они захватывают другие территории. Они говорят о каких-то боевых задачах. Да, помогать кому-то они приезжают. Ну, чувак сегодня сидел и мне рассказывал, да, 20% населения более-менее живет, 80% это полный в России. С этим никто не хочет разбираться. Может быть, не знаю. Другие едут в Украину. Вот, может быть, не знаю. Ну, получается. Не, ну да. просто я, ну, живу, то есть это... я живу, как я живу, как, как, как мне нравится. Моя мама живет, моя сестра живет, как им нравится. То есть я не да, я не спорю. Как бы, а там... Так украинцы тоже могут жить, как им нравится, правда? Конечно. И такие, как ты, не нужны в этой стране. Такое понимаю тоже об этом. Когда теоретически обменяют? Вернешься в армию? Нет. А почему? Ну, потому что я больше не хочу воевать. А как же гордость? Я русский. Вот это вся лабуда. <laughs> Не, просто не обязательно быть военным, чтобы гордиться тем, что я русский. Ну, физухи не будет, тебе же там спорт нравится, еще что-то. Ну что? Я же могу этим заниматься. В зал можно ходить, я понимаю это все. Ну, вот эти все объяснения, они какие-то детские. Я не говорю, я что там нужно не было, а не я, нужно. Я не хочу больше сюда возвращаться, не хочу это все видеть. Я не хочу переживать то, что я пережил, и сколько я вообще здесь всего перевидал. Вот и все, я приеду, я... у меня 20 ноября качается контракт, я уволюсь, и все. Жалеешь себя? Нет. Украинцам жалко? Конечно. Русским что-то хочешь сказать? Yeah.